Então, estou com a Ana Cabecinha, que terminou quarta hoje. Como você se sentiu? Uh, Senti-me bem. Tive que, com este calor, tive que gerir muito bem a prova de início. Tive tive uma parte da prova sozinha, mas consegui dar a volta e consegui estar no momento certo e lutei por este lugar magnífico, este quarto lugar. Estou muito feliz. Eu vi você na linha aqui, muito feliz, assim, gritando, está tudo bem. Então, o que significa a medalha, a quarta posição para você? Uh, para mim tem muito significado porque eu perdi a minha mãe há pouco tempo, então este lugar é muito dedicado a ela e então, claro, estou super feliz uh, por dedicar este quarto lugar a ela e a toda a minha família. Quer dizer uma coisa para a Câmara? Eh, só agradecer a todo o público que teve durante a pista e eu estou muito feliz, não consigo descrever o sentimento que estou a sentir. Muito orgulho para Portugal, então. É verdade, muito orgulho por todos os portugueses. Obrigada.